Так, вроде передохнул, посидел немножко. Так, на крыше. <laughs> да, посидел на крыше, да. Это самое хорошее место. На, на, на крыше сидеть, да, да. Концерт включить. А. Так, сюда, пожалуй, пойдем, где тут... Вот. Это то, что мне нужно. Я же только, по-моему, спал. Ой. Спать можно только ночью. А теперь, теперь могут спать. А теперь, кстати, потом мне надо вроде мебель, должен привезти точно мебель. Я пока что делаю кое-что. Пока что мне не до мебели. и здесь поставить. Вот уже даже должны вербуны замести. Да. Вести. А скоро заведут, когда я все поделаю. Написать им кое-что на какую-то листочку, что свидетельство, что уже построили, можно ими, ими производить. выворот на выворот. Блин. И тут. Потом надо сделать здесь. лампы вроде работают. То он будет? Мне что не вечно работает. что если поставить просто те светящиеся камеры, как-то будет некрасиво. А Лампу уже по, по, по ставить. А фигла тоже не пойдет. Светящие камень тоже. Да лампы ставить. Какие-то интересные этого додумался. Вообще. Я не знаю, как я до этого додумался. Это, по-моему, это большой слишком уже. Шой какой-то все тут. Дом у меня целый. Все есть у меня тут. Да, хорошо. класс. Доски тут поставим, потому что как-то тени уже не логично. меня, по-моему, не работа у меня есть, по-моему, дома. Солнце хорошее.

missing you. And I guess I'm winning you. забор, если вот вокруг дома еще планировал забор, у меня тут стоит пол, видите? Забор и бирюзовая калитка. Вот, я здесь одна тренировка. Еще одна. Вроде закончил. Тренировка. Сработала? Ура! Очень красивый дом получился у меня. Очень красивый. Итак. Так. Ты что издеваешься? Где здесь? То, что мне нужно. Это же было. Осматриваемся. Стоит. Вот. Спи, пожалуйста. Итак. Сейчас мне не придется делать чердак, хотя... Не знаю. Я не делать вообще этот чердак или нет. Так. Здесь. Что тут еще надо ставить? Вроде почти сделал. Так очень кое-что сделать. это Скобильдворд. Так, может тут зайти? Сядь чердак, по-моему, уже сделал. Так. Так. Что поставил? Откроем дверь и зайдем. А теперь надо сделать кое-что важное, очень важное. Ясницо. хотел поставить лестницу. Там, где безопасно. Мне что ли давай прыгать? Давай. Вниз. Что мне еще остается делать? Black, they can go, I'm Па-пам, па-пам, па-пам. Ну. Так. Здесь уже я не могу найти. Вот такой где-то мне понравился пространство. Тут я буду лазить здесь окнами не провородить. Где-то тут. Что я поставлю на списочек? Это буду прокопать. Нет, я не могу здесь прокопать. Так, пробуем. Попытка. Так, другая попытка. Посмотрим. Может, здесь получится прокопать? По центру? А, Ну, конечно же, да. Не знаю, тут близко или нет. М -м, окей, близ, наверное. Так, И здесь. Я полез. И то надо поставить люк. На всякий случай. На всякий случай жизни. Да, что мне туда, сюда повезет? поставлю себе какой-то светильник, например. А тут темно. Вот в чем проблема. Здесь темно. Я хочу, чтобы тут было светло. И поставим Раз. Раз. Два. Два. Где-то здесь. И тут. Что здесь? А теперь пора заняться мебелью. Факелат здесь на всякий. Такие факела надо поставить все-таки. Что так никогда. то тянет. Не тянет что-то. Что темно. Итак. У меня свет Так. лучше будет освещать дорогу. Так.